la línia de treball ha de ser augmentar la presència de carpes com aquesta, amb especialistes que poden fer la contenció però també l'acompanyament i la informació en cas de denúncia o de necessitat eh, d'hospitalització o d'acompanyament més de tipus mèdic, però també hem de treballar amb l'oci nocturn d'aquesta ciutat i amb les entitats, amb eh, els espais, no? amb els responsables també, que estan federats, que estan en gremis, amb qui ja hem començat a parlar.